အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကမ္ဘာဖလားကိုရလက်ခံမှန်းတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တောက်ကြနေမှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ကမ္ဘာဖလားအုပ်စုအေပွဲစဉ်လေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်လေးတွေကတော့တောက်ကြနေည9နာရီခွဲမှာဆိုရင်တော့ကာတာအသင်းနဲ့စီနီဂေါအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်။တောက်ကြနေည10နာရီခွဲမှာဆိုရင်တော့နယ်သာလန်အသင်းနဲ့အီကွေဒေါအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေရှိပါတယ်ရှင်။အုပ်စုအေရဲ့မှတ်ပေးစရာမှာဆိုရင်တော့နယ်သာလန်အသင်းနဲ့အီကွေဒေါအသင်းကကမ္ဘာဖလားအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နယ်သာလန်အသင်းကအဆင့်တင်နေရာ။ အီကွေဒေါအသင်းကအဆင့်နှစ်နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကာတာအသင်းနဲ့ဆီနီဂေါအသင်းကတော့ကမ္ဘာဖလားဖွင့်ပွဲစဉ်မှာရှုံးနိမ့်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာတာအသင်းကအဆင့်သုံးဆီနီဂေါအသင်းကအဆင့်လေးနေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ကာတာအသင်းနဲ့ဆီနီဂေါအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့တောက်ကြနေည9နာရီခွဲမှာရှင်းပြိုင်ကစားသွားကြမှာလဲဖြစ်ပါတယ်။ကာတာအသင်းကတော့ကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်50နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးတော့ဆီနီဂေါအသင်းကတော့ကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်18နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ကာတာအသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားဖွင့်ပွဲစဉ်မှာဆိုရင် အီကွေဒေါအသင်းကိုနှစ်ဂိုးကုန်ပြင်းနဲ့ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီနီဂေါအသင်းကတော့နောက်ဆုံးချိန်ပိုင်းကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားဖွင့်ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်နယ်သာလန်အသင်းကိုနှစ်ဂိုးကုန်ပြင်းနဲ့ပဲရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာတာအသင်းကတော့အင်ရှင်အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားသာချက်တွေရှိနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာရမှတ်တွေဆုံးရှုံးထားတဲ့အသင်းအသင်းတွေးဆောင်နေတဲ့ပွဲစဉ်လေးမှာဘေးသင်းကအနိုင်ရရှိတော်လဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ပွဲစဉ်လေးတစ်ပွဲကတော့တောက်ကြနေည10နာရီခွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့နယ်သာလန်အသင်းနဲ့အီကွေဒေါအသင်းပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေသာလန်အသင်းကတော့ကမ္ဘာစဉ်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်၈နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးတော့အီကွေဒေါအသင်းကတော့ကမ္ဘာစဉ်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်၄၄နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။နေသာလန်အသင်းကတော့ကမ္ဘာဖလားဖွင့်ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်စီနီဂေါအသင်းကို၂ဂိုးကိုမရှိနိုင်ရရှိထားခဲ့ပြီးတော့အီကွေဒေါအသင်းဟာဆိုရင်အေရှင်ကာတာအသင်းကိုကမ္ဘာဖလားဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ၂ဂိုးကိုမရှိနိုင်ပဲအနိုင်ရရှိထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးမှာအနိုင်ရရှိတဲ့အသင်းကတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ခွင့်ရင်းကောင်းတွေရရှိမှာဖြစ်တာကြောင့်နှစ်သင်းစလုံးတို့အရေးကြီးနေပွဲစဉ်လေးလည်းဖြစ်ပါရှင်။ ကမ္ဘာဖလားပွင့်ပွဲစဉ်မှာအနမ်းရှိထားတဲ့အသင်းနှစ်သင်းတွေ့ဆုံနေတဲ့ပွဲစဉ်လေးမှာနယ်သာလန်အသင်းကပဲအနမ်းရှိသွားမလား။ Ecuador အသင်းကပဲအနမ်းရှိသွားမလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ကြင်စရာကောင်းနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်လေးနှစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ကာတာအသင်းနဲ့ဆီနီဂေါအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့နယ်သာလန်အသင်းနဲ့ Ecuador အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ကိုရရလေးတွေကို comment box မှာခံမှန်းဖြေဆိုပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။နှစ်ပွဲစလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖြေဆိုပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။အစောဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြေဆိုတဲ့ပရိသတ်အူးတွေကိုပဲဖုန်းတစ်တောင်ချက်ဖြည့်ပေးပြီးသားမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။ တအုပ်ထက်ပိုပြီးပွတ်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ခွဲပြီးတော့ပြီးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အတက်လောက်ထားတဲ့ comment တွေတပွဲလေးပြည့်စုံထားတဲ့ comment တွေရောထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်။တချို့အမလီကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတရှိပါရှင်။